に乗れました。 6時なんですが日の出ですねここがピンクビーチみたいです全然ピンクじゃないです氷上陸ですで結構歩きます海岸にドラゴンはいないんでしょうかあ れは違うか木ですね、えー、びっくりしました看板が色褪せたよ Welcome to the National Park スティック持っていきます。四十分のトレックです。Yeah, but why? Why there? because the Komodo dragon also. Uh, and then why I bring here, I bring, uh, bring this stick, this stick to protest us. Then there, there come close of me or of you and put in the neck of them. Pick, Oh, what is it? Pick, Oh, <laughs> hey. 歩き方がね結構生意気ですね歩き方が生意気で、ね、もっと大きいのは、うです。ドラゴンです。 ちゃいいじゃんなこれ。ちゃいです子供ですコモド子供 1時過ぎですね天気いいよねこんな感じで移動しながらご飯ですこれカレーが結構うまいですこの辺りは波が静かですね So we will arrive in the Tristan Rock. Oh! Yeah! Lari dia cepat! <laughs> Golden Bay. All right. All right. All right. Question. Yeah. Let's go. Yeah. And get ready. First night then. Let's, let's, yeah. say, let's go again. <laughs> Yeah. okay. How do you say <laughs> My light is bright, so. Yeah. yeah. Sorry? 行くぞ行くぞ行くぞ行くぞ vegetable soup. Oh, yeah. Oh, that's you. yes. Good shot. We're all so excited. Tomorrow you you jump. <laughs> oh, what's that? Which one is this? Uh, so, yeah. What is this? I know only Japanese name. uh, what's in Japanese? umilch, uh, sea, sea, sea cow. Cow? cow. Cow, yeah. Like a cow, like. Oh, what is this? Mr. Napoleon. Napoleon, yeah. <laughs> uh, side, side.